Saluton, ca bon venon. Um, hiero dum mi laboris, mi pensis pri um, Linuxo. Um, por mi estas iomete malficile credi che mi iam usis Linuxon um, dum uh, pli ol <laughs> deciaro, effecte um uh in nia hodiawa mondo computiloi uh, computiloi ja uh, estas gravai um ni chiwi uh, usas computiloin uh, ciu tage um se oni se only pensas um pri ti feroi um chu oni um iam ein estas dec metroi uh, for de computilo uh, ne mi, mi ne iam ein estas um, dec metroi for de computilo. Um, kai la la play parto uh, el homoi uh, ne uh, ne scias kion um, programo um, faras ce um, la computilo ciu programo spionas uh, la usanto la usanton um multi homo ne cias uh, said um per linuxo oni povas ce kion faras la programaro um tio estas cio por hodio. Gis morgau!